Ja tuota, sen jälkeen on mahdollisuus tuota, ää, kysymyksiin, kommentteihin. Ja mä laitan kiertämään tämmöisen listan. Ne, jotka haluaa jälkeenpäin tietää, mistä netissä ainettuna löytyy tätä materiaalia, niin laittakaa tänne sitten sähköposti tai postiosoite, koska muun muassa Vesan alustuspuheenvuoro tulee laajempana sitten myöhemmin kaikkien käyttöön. Mutta, kiitoksia. Tämä meidän esitys pohjaa siihen, että me ollaan nyt kuluvan vuoden aikana Lenan kanssa luettu Marksin pääoman ensimmäistä osaa lukupiirissä joiden meidän kollegojen kanssa ja tota, tämä tarve lukea pääomaa syntyy oikeastaan ää, tarpeesta ymmärtää että meidän nykyisen kapitalistisen järjestelmä luonnetta ja myös siitä, että monissa meille läheisissä keskusteluissa tällaiset marksilaiset ajatukset ja analyysivälineet ovat nousseet esille erityisesti tutkimuksessa, joka käsittelee vaikkapa uusliberalismia tai hoivaa. Eli tätä kautta me kiinnostuttiin lukemaan pääomaa ei itse asiassa ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että pääoma tarjoaisi meille jotenkin täydellisiä tai yksiselitteisiä vastauksia kysymyksiin, vaan niin. lähinnä niin, että voisi olla kiinnostavaa kysyä ja ajatella Marksin kanssa. Ja kysyä, että mitä Marksin täällä voisi olla sanottavaa tästä ajasta, miten voitaisiin ajatella esimerkiksi uusliberalistista kapitalismia Marksin teollisuuskapitalismia analysoivan teoksen avulla. Ja tässä meidän vialla me ollaan tiivistetty tämmöinen meidän lukemista organisoiva periaate. Olemme seuranneet brittiläistä kulttuurintutkija Stuart Hallia, joka on todennut, että, että Markseja tulisi ikään kuin käyttää väärin tällaisena vanhan testamentin profeettana, joka oikealla hetkellä tarjoaa meille lohduttavan ja sopivan sitaatin. Eli sen sijaan me käytetään Marksia tässä meidän esityksessä nykypäivän kysymysten ajattelulinssinä ja tällaisena keskustelukumppanina, jonka kautta me viedään joitakin Marksin teoksen pääoman herättäviä kysymyksiä meidän läheisiin keskusteluun meidän omien ammatillisia subjektiviteetteja ja maahanmuuttajien työtä vanhusten, vanhusten hoidossa ja hoiva-alalla Suomessa. Mä, mä olen esimerkiksi haastatellut yksityisiä hoivayritysten johtajia, toimitusjohtajia, henkilöstöpäällikköjä tietysti myös työntekijöitä. Ja, ja sitten mä olen pohtinut, päätynyt pohtimaan, että mistä esimerkiksi voitot kääritään näissä yksityisissä hoivayrityksissä, kun hoiva kuitenkin tuotteena on aika erityinen ja se on aika tarkasti määritelty ja hinnat on raamiteltu kuntasopimusten ja tietysti ostajien maksukyvyn rajojen kautta. Ja suuren hoivayrityksen henkilöstöpäällikkö esimerkiksi selitti mulle tätä, kuinka voittoa, että kuinka saadaan sitä lisäarvoa, niin miten se muodostuu niin seuraavasti. kaikki tämä, että se on tosi pienistä jutuista tulee se kaikkein tärkein siinä on se työvuorosuunnittelu, että siellä ei ole päällekkäisiä työvuoroja. Että oikeasti tulee sopimusten ja avin säädösten mukaisesti, että ei ole yliresurssoitu. Ja työnantajan kannalta tehokasta työaikasuunnittelua on muun muassa niin kutsutut pitkät päivät, eli 14 tuntiset kello 7 aamusta kello 9 illalla testatut työvuorot, jolloin yksi henkilö on vuorossa päivän kaikkina kiire huippuna aamupesujen, lounaiden ja iltapesujen aikana. Ja tällöin tietysti tällaisia normaali aamu- ja iltavuoroja tekevien työntekijöiden määrä voidaan pitää jatkuvasti minimissä, eli henkilöstöjohtajan termein ei yliresurssoida. Tietysti tämä työaikasuunnittelu ei koske ainoastaan hoiva-alan yrityksiä. jos niin Finnair jo, joitakin vuosia sitten me kaikki tunnetaan Finnairin säästöpaineet ja hyviä ajankohtaisesti tänäkin päivänä. Otettiin käyttöön kaksiosainen työaikamalli, jossa lähtöselvitys virkailija joutui pari kuukaudessa tekemään pari kertaa kuukaudessa tekemään työvuoron kahdessa osassa. Virkailija tulee aamulla töihin selvittämään lentojen ruuhkahuippuja pariksi tunniksi, jonka jälkeen menee kotiin ja palaa illaksi selvittämään toista ruuhkahuippua. tietysti osa työntekijöistä tulee Vantaalle esimerkiksi Hämeenlinnan pohjoispuolelta, joten heille järjestely tarkoittaa käytännössä sitä, että ollaan työnantajan käytettävissä koko päivä aamusta iltaan, vaikka tietysti palkkaa maksetaan normaalilta työpäivältä. Me ollaan varmaan kuultu myös tietysti bussinkuljettajien niin kutsutusta työhön siirronnaisuusajasta, joka voi olla 14 tuntia vuorokaudessa tai 13 tuntia, eli 8 tunnin työpäivässä voi olla 6 tuntia taukoja on mietitty rekrytointikysymyksiä, että mistä saada työntekijöitä työhön, joka on raskasta fyysisesti myös, myös psyykkisesti ja jossa, jossa suositaan niin pitkiä ja joust, pitkää joustavuutta ja näitä pitkiä päiviä varsinkin täällä yksityisessä oiloyrityksessä. Ja kun kolme vuorotyöhön yleensäkin ja sitten tähän raskaaseen hoivatyöhön on vaikea saada suomalaisia työntekijöitä, niin on tietysti lähdetty etsimään keinoja rekrytoida maahanmuuttajataustaisia henkilöitä Suomessa, mutta myös sitten ulkomailta esimerkiksi Filippiineiltä. Ja kun teollisuuskapitalismi oli riippuvainen siitä, että osa työväestöstä muuttuu alat työttömäksi tai vain puoliksi työllistetyksi voimaksi, ja sekä siirtolaisuudesta, kuten Marx pääomassa kuvaa, on tämmöinen palvelukapitalismi ihan yhtä riippuvainen joustavasta työvoimareservistä. Ja mikäli kyseistä reserviä ei löydy kotimaasta, suuntautuu tietysti työnantajan katseet ulkomaille. Työperäiset maahanmuuttajat, joiden oikeudellinen asema on haavoittuvainen Suomessa ja sidoksissa olemassa olevan työsopimukseen, on ihanteellista joustavaa työvoimaa nyt kuin Suomessa. Kuten haastattelemani yksityisen hoivayrityksen henkilö, henkilöstöpäällikkö asian ilmaisi, mä tykkään maahanmuuttajatausta. Ne on useimmiten mä oon kokenut hirveän positiivisesti, niillä on joustavuutta. Niillä on ihan eri tavalla muuten oikeasti sitä joustavuutta ja ne haluaa tehdä niitä töitä. Ja ne joustaa ja niillä on eri tavalla se, mutta tietenkin varmasti myös maahanmuuttajataustaisessa näkyy myöskin sekin, että ne ei välttämättä ole saanut sitä työtä niin helposti kuin mitä ehkä suomalainen saa sen, on saanut sen työn. Et senkin takia se joustavuus siellä löytyy niin hienosti oppimisesta. musta se on aivan ihana nähdä, että mun mielestä pitäisi työnantajan näkökulmasta ainakin halutaan mielellään huomioida nyt nämä maahanmuuttajat Se on hyvin, niin, ei kauheasti tarvitse analysoida määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät ovat heikossa asemassa työnantajansa nähden. Ja monet filippiniläiset haastateltavat ja tunnistivat työlupaan liittyvän työpakon varsin hyvin. Pelko siitä, että irtisanominen johtaa maasta poistamiseen myös altistaa maahanmuuttaa monenlaiselle hyväksikäytölle. Esimerkiksi Siivo siivoja Marvin oli huomannut työnantajan maksaneen hänelle usean otteeseen, usean otteeseen vähemmästä tuntimäärästä kuin tämä oli tehnyt. Maavin ei kuitenkaan ollut maininnut asiasta työnantajalle siinä pelossa, että tämä suuttuisi ja erottaisi hänet. Viime kuussa huomasin, että olen laskenut ihanteellisia, ihanteellisia joustavia työntekijöitä, sillä eivät useinkaan ole liittyen jäseniä, eivät oikeuksia, vaikka työnantaja maksaisi kaikista työtunneista tai kysymättä työntekijältä määräisi näitä pitkiä päiviä hoivatyössä, kuten nämä kun me haastattelussa kertoo, että he olivat ne, jotka tekivät näitä pitkiä työpäiviä. Joo, toinen äh, työhön liittyvä tota, ajatus, jota työstä ja arvosta äh, liittyy persoonallisuuden pyhänin vahvempaan hyödyntämiseen työelämässä. Eli siitä, että miten yhä syvällisemmin ihmisen viisuuttaa persoonaa pyritään myös hyödyntämään arvontuotannon välineenä. Äh, Marksilainen perinne on aina korostanut palkkatyötä ihmisellä kolmielisoimaa luonnetta, mutta voidaan ajatella, että, että tässä meidän nykyisessä kapitalismissa persoonallisuudesta on mikä näkyy esimerkiksi julkisessa keskustelussa siitä, että, kehotetaan ihmisiä brändäämään ja tuotteistamaan itsensä, jotta he voivat menestyä työmarkkinoilla. Tai ylipäätänsä ajatuksesta siitä, että töissä ei riitä enää se, että, että on tiettyjä taitoja, kykyjä, vaan pitää olla myös niin kuin, niin hyvä tyyppi. Joka sitten myös edellyttää oma persoonan luokkaamista, kehon, ajattelutapojen, asenteiden työstämistä niin, että lopputuloksena olisi se mahdollisimman houkutteleva tuote, jota myydä siellä työmarkkinoilla. Niin tällaisen tarpeeseen tietysti nostaa hyvin monenlainen uusi teollisuuden haara, tuotannon haara, erilaiset työelämävalmennukset, onnellisuusoppaat, hyvinvointikurssit, jotka voidaan osaksi nähdä myös keinoa tehostaa työvoiman tuottavuutta ja elinvoimaisuutta. Tällainen markkinalogiikka, ostamisen, myymisen, kasaamisen logiikka ulotetaan ihmisten suhteeseen omaan itseensä mä oon tutkinut suomalaisia elämäntapa, elämänkaipoppaita ja siellä esimerkiksi opetetaan niitä näin. Elämän markkinatoreilla hallinnointi ilmaa kojuus. Hyvinvointisi tase on kunnossa silloin, kun olet tietoinen arvokkaimmista asioista, joita koko ajan minä Oytä, joiden niin valmiiksi toiminnasta ja tuloksista. Kojusi pysyy pystyssä, kun johdat sitä hyvin. Onnellisille ja menestyvälle ihmisille on olemassa muutama posti. Kun pidät huolta omasta osaamisesta, minkälaista ihmiskuvaa siihen sisältyy. Ja myöskin annetaan uudenlainen ää, konsepti siitä, mitä on hyvä elämä, miten tavoitella nimenomaan henkilökohtaista onnea ja menestystä. Tässä on yksi ää, aineistoni sitaatti. Ää, elämäntaitokirjailija toteaa, että on tärkeää kehittää itseään tavoitella henkilökohtaista onnea ja menestystä, sillä muistattehan ajan, jolloin työtä yhteiskunnan hyväksi pidettiin kansalaisen korkeimpana saavutuksena, pyyteetöntä ja mitä raskaita työtä ideologian nimissä, ja mehän kaikki tiedämme, mihin tämä ideologia johtaa. Suomalainen tutkija Katarina Mäkinen on todennut, että kun markkinalogiikka laajenee ja yhä erilaisista asioista tulee vaikutusiristuja ja hyödykkeitä, syntyy helposti ristiriita taloudellisen arvon ja ihmisarvon välille. Kun hyödykkelogiikka alkaa säädellä ihan syvällisemmin ihmisen persoonaa ja ymmärrystä omasta itsestään, oma itse persoonansa on myös vaikea erottaa tuotantoprosessista, jolloin varmasti Marksin käsite vieraantumisesta voi olla tässä erittäin hyödyllinen. ja samalla on myös esitetty, että, että nykyään yhä enemmän eriarvoisuus ymmärretään myöskin tällaisen yksilöpsykologisen ajattelun kautta, että se on yksilön omaa syytä eikä niinkään riippuvainen rakenteellisista selitysmalleista ja kysymyksistä. Eli lopuksi voisi sanoa, että tästä näkökulmasta käsin me voidaan ajatella, että työn ala yhtäältä laajenee. Varsinaisen palkkatyön lisäksi meille tulee velvoite työstää itseään, kehittää itseään varsinaisen työajan ulkopuolella. Ja tämmöinen persoonan jatkuva kehittäminen lisää potentiaalisesti työvoiman houkuttelevuutta ja samalla toimii myös yksilöllisen työelämän riskeihin varautumisen strategiana. Itsensä työstämisen avulla voidaan pyrkiä lisäämään sitä työmarkkinakelpoisuutta ja välttämättä työtä tämä toisaalta myös heijastaa ja tuottaa sitä yhteiskunnallista eriarvoisuutta sitä kautta, että todellakaan kaikilla ei ole mahdollista päästä, päästä käsiksi tämän tyyppisiin itsensä kehittämisen palveluihin ja, ja tuota, menetelmiin. Mutta toisaalta on myös muistettava vain positiivinen horisontti, ja tässä tällaisia itsensä kehittämisen menetelmiä toki voi kääntää myös jonkinnäköiseksi kriittiseksi, potentiaaliseksi, hyötyajattelun kritiikiksi, jota Vesa Outtinen tuossa peräänkuulutti edellisessä puheenvuorossa. sitä kautta, että erityisesti tämmöinen tietotyö tehdään paljon myös varsinaisen työajan ulkopuolella tämän teknologian, kuten teknologian, kuten kännykän tai iPadin ja vastaavien avulla. Eli sitäkin kautta työpäivä pidentyy ja kun ihmiset vastaavat sähköpostiin tai soittavat kuuntelemaan työasioita varsinaisen työajan jälkeen, sitä ei välttämättä edes mielletä työksi. Mutta että se on tietysti myös yksi tapa lisätä tuottavuutta ja lisäarvoa. Ja viimeinen pointti Äh, samalla kun jollain tavalla tämä työn ala laajenee, niin myöskin on maailmanlaajuisesti näkyy palkkatyön määrän kasvu. Erityisesti naisten palkkatyö on globaalisti lisääntynyt hoivatyön kaupallistumisen seurauksena ja myös palvelutuotannon laajentumisen seurauksena. Ja naisten palkkatyön äh, oikeuttamiseen on käytetty paljon tasa-arvoargumenttia. Tässä ää, äh, vielä on esimerkiksi EU-komission Äh, ajatuksia, miksi tasa-arvoa kannattaa edistää, lähinnä siksi, että se myös lisää talouskasvua. Ja tämä on johtanut siihen, että palkkatyö on tullut yhä vahvemmaksi normiksi, ja nämä seuraukset on ristiriitaiset. Yhtäältä palkkatyö voi jossakin tapauksessa toki lisätä naisten autonomiaa, mutta samalla on myös lisääntynyt naisten työvoiman riisto muun muassa matalapalkkatyön ja epätyypillisten työsuhteiden muodossa, ja perinteisesti naisvaltaisia aloja leimanneet huonot työolosuhteet ovat laajentuneet luonnehtimaan ja kattamaan myös muita Maxin on myös muistuttaa, kuinka globaalissa kapitalismissa toi, toimii tietyt samat logiikat nyt kuin siellä te, teollisuuskapitalismissa. Esimerkiksi teoksen sosiaalihistorialliset osuudet, Englannin teollisuustyöläisten kurista elinolosuhteista, lapsityöstä ja niin edelleen, muistuttaa meitä siitä, että kyse ei ole suinkaan vain historiallisista asioista, vaan näitä hikipajoja ja epäihmisiä teollisuuteita on tietysti erityisesti globaalissa etelässä, mutta kuten Lena kertoi, myös täällä meidän globaalissa pohjoissa. Siinä mielessä kapitalistisen järjestelmän pääoman kasvatuksen logiikka edellyttää ja tarvitsee tätä teollisuuden vara-armeijaa, jota palkkatyö globaalinen laajentuminen tuottaa naisten ja lasten työn rekrytoimisella. Marx toteaa pääomassa, että kurjuus kasvaa tasatahtia pääoman kasvattamisen kanssa. Ja tämä tietysti nähdään nykyään eriarvoisuuden kasvuna sekä globaalisti asiassa, mutta niin kuin kaikki kuulijat havaitsivat, niin tähän liittyy mitä suurimmassa määrin tämmöisen utilitaristisen hyötyajattelun kritiikin kautta yhteen. Nyt kommentteja, kysymyksiä. Asko. Mä aloitan tässä. Mä, mä aloitan tekstitekniikasta kuitenkin, vaikka tämä jälkeen voi olla erittäin mielenkiintoinen ja monessa mielessä avartava tämmöiselle harrastamista marksismista. Vesa oli tuossa sun puheenvuorossa sai sen käsityksen, tai, tai sen saattoi tulkita niin, että sä tulkitset, että, että Marksilla pysyy tämä, tämä alun perin tämä kuuden, kuuden kohdan suunnitelma niin voimassa. Kuitenkin, niin kuin hyvin tiedät, niin tiedät niin hän muokkasi tämä suunnitelma aika rajusti 60-luvun alkuvuosina ja sitten vielä edelleen, kun hän alkoi oikeasti kirjoittaa niin pääomaa kolmen kirjan käsikirjoituksia, joita hän kirjoitti tavallaan yhtä aikaa osittain. Hän kirjoitti pääomaan ykkösosaa osasta useampia versioita, samaan aikaan pääomaan toisen, toisen osan on kuuluvia jaksoja ja pääoman kolmannen osaa kuuluvia jaksoja. Ja se on yksi. on yksi kirja, vuonna 65 kesällä Englannissa, kun Englannissa vähän niin kyselee, että missä se pääoma viipyy. Niin Marx valittelee, että, tai selittää, että, että joo, että, että mulla on tässä kolmen kirjan suunnitelmasta teoreettisessa, tämän suunnitelmani teoreettisessa osassa oli kolmen kirjan suunnitelma, kolmesta kirjasta jäljellä, äh, vielä kirjoittamatta kolme kappaletta. Hän silloin siis ajatteli, että hän on näin pitkällä tässä työssä kuitenkin kolme kappaletta Salman kolmesta sattumalta Mutta hän, hän ei pysty niin kuin julkaisemaan sitä pätkittäin, koska, koska tämä, hänen metodinsa on tällainen, se on hänen metodinsa, tai, tai sanotaan hänen töistä, töistä mitä hyvänsä. Ja sen yksi suuri etu on just se, että se muodostaa taiteellisen kokonaisuuden, artistisessa tanssissa. Ja selittää sitä sitten, että, että, että silloin siinä niin kuin Tavallaan se kokonaisuus olla mielettynä ja käsitteinä kehiteltynä ennen kuin sitä voi, voi myöskään sitten jakaa osiin. Ja, ja sitten heittää siinä, että tämä mun metodi on ihan eri kuin Jaakob Krimmin metodi, omasta. Minusta esimerkiksi tämä Salmeneiden ja Näreen dialogi, jossa pyrittiin hakemaan ikään kuin ö, Marksille yhtymäkohtia niin siihen, siihen aikaan, missä me elämme tällä hetkellä ollaan oikea. Ja myös mielestäni tehtiin ihan hyvän johtopäätöksen, kun totesit, että Marx ei saa olla tai Marksin kirjoitukset ei saa olla sellaisia pyhiä tekstejä, joista löydetään tällainen profeeta lohduttava sanoma kulloiseenkin tilanteeseen. Minkä ihmeen takia te syyllistyitte itse tässä loppuutemuksessanne juuri tähän vielä. Jokaisella, joka ymmärtää Marksin taloudellista ajattelua tai taloudellista ajattelua ylipäänsä on täysin selvää, että hyvinvoinnin kohoamisen ehdoton edellytys on pääoman jatkuva kasaantuminen kasaantumisesta liikkeelle, vaan sitä kautta tuottavuutta voidaan nostaa. Ihminen voidaan vapauttaa köyhyyden orjuudeksi. Sitten Laura. Joo, tässä tuli sekä näissä jälkimmäispuheenvuoroissa että, että siinä alkukeskustelussa esille kysymys työn tuottavuudesta ja intensiivisestä ja ekstensiivisestä kasvusta. Ehkä tässä voisi keskustella pikkusen enemmän, koska minun ymmärtääkseni Marksilla on ajatus siitä, että se, että ne joustavat filippiiniläiset ihmiset siellä suostuu tekemään minkälaisia tahansa työpäiviä ja muuta, siinä ei ole kysymys työn tuottavuuden kasvusta, siinä on kysymys työn intensiteetin kasvusta, siitä, että ei työn tuottavuutta lisää se, että on aidosti te teknologian kehitys ja muu, joka tekee mahdollisesti että sillä samalla työmäärällä ihmisten ponnistuksilla ja sillä, että ihmisillä on enemmän tietoa omassa päässään, niin ne pystyy tekemään asioita, mitä on 20, muutaman 30 vuoden aikana tapahtunut aika tavalla, joka on tehnyt mahdolliseksi sitten vaikka mitä, mutta tästä asiasta niin olisi hyvä kuulla pikkuisen kommentteja. Okei. Okay. Mä otan ensinnä tämä Martin suunnitelma. Mä, mä Latin tämän, tämän suunnitelman esittänyt, on tämän paljon sen. Sitä paperilla, sitä paperilla on siinä raappuun tässä. Tämä puhun näistä aikaisemmin tuotannon tämmöisistä eri välikielistä. Että tämä ymmärrätte sen yksityiskohtaisen, että tietysti sillä olisi kuulunut tämän takaisin seminaariin. Aa, mulle tuntuu, että mä olen katsotaan näistä vaikka työsuunnitelmista ja niistä mahdollisista muun, mitä hän muutkin niitä. No, s i l o p i t ä n pitää pahimpana Ruandalla ja Kippi j Taunakanta a Kaava ja Seinäjä ja Kanada, k e a ja, ja, ja, ja, tota. Mutta tuntuu, että kyllä aika kovat ja ihan mutta aika hyvin sen tilanteen. Ja monella t v a l l a monella t v a l l a tämä suunnittelu, mitä sä rohkuudella, kun sitä ei aikaan. No, mun, mun mielestä se, se, se mitä mä haluaisin sanoa, oli lähinnä se, että, että se työtehtävä, minkä meistä oli asettanut itselleen, oli niin suuri, että pystytään yksilöitä, jos ei ole sitä pystynyt viemään lapsi, aivan, aivan mahdoton. Niin kuin mä sanoin, että vaatinut pari kolme tottumusta, että Kyllä, mä olen 요. silloin ei ole Itä-Suomen yliopistosta. Ja mä tota, lisäisin tähän, kun, tai ennen kuin mä lisään mitään, niin siis kiitokset pien kustantajalle, joka on tehnyt suunnattoman hienon työn arvomista erityisesti. Latonut tämän kirjan sillä tavalla, että jos joku lukee vanhoja painoksia sen eri niin tässä on täsmälleen sama sivu. Eli, eli siis tämä siteraaminen toimii hyvin. Tota, eli siitä kiitokset suuresta työstä. Mutta siis se varsinainen juttu, mikä mulla on, on pari vuotta nyt työskennellyt tämän pääoman suomennuksen kanssa. Ja tuota, lisäisi Hannu Taanilan listaan Marksin ymmärtämisen vaikeudesta on pääoman suomennusosuudessa. Ja, ja, tuota, siitä Jyrjö niin hyvin jo kuvasi nämä, tavallaan nämä suomennuksen vaiheet. Mä lähden niitä toistamaan. Sen ehkä voisi sanoa vielä sen yhden erityisen, että pääoman syntyy, että kun Marx itse kirjoitti luokkataistelun kontekstissa, niin pääoman suomennus ei synny luokkataistelun kontekstissa, vaan kontekstissa. Tämä kansallisen valtion idea ja kansallisen sivistyksen idea ja perustetaan suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto, joka valmis kääntymään mitä tahansa, joka edistää sivistystä tässä maassa. Ja niinpä Niinpä on ensimmäinen suomennos on työväenliikkeen aloitteesta, mutta nuorsuomalaisten radikaalien porvarillisen sivistyneestä kollektiivinen tuotos. Ja tässä mielessä se on tietysti hieman paradoksaalista, että kommunistit julkaisee tämän, tämän tota, sivistyneestä käännöksen, kun sitten olisi ollut se Jyllinginkin Suomessa, joka on teknisesti parempi, että se olisi pitänyt sitä hienona, se Jyllingin suomennos olisi suomennettu uudestaan. Mutta se varsinainen asia lyhkäisesti. olen virittelemässä hanketta, jossa tätä suomennosta ajanmukaistetaan tähtäimessä 2017 uusi suomennos, Tämä on pienen testin että mitä tämä suomennos on ymmärtämisen esteenä. Kuinka moni tuntee sanan psykopaatti merkitys käsitteellä? S-Y-K-O. o Hannu tietysti, mutta pitää sanoa, että ei Hannu. Sano se uudelleen vaan. Okei, nyt tiivistä. Joo, ja tämä on vain se psykofankki, S-Y-K-O. Psykofankki. Voitte googlata sitten seminaarin jälkeen. Joo, tämä esiintyy pääomassa ja se tarkoittaa vaan, Marx sanoa, että tuo kapitalismin psykofankki, porvarillinen taloustieteen, se on hännystelijä. Se on täynnä tämmöisiä sanoja, useita satoja sanoja, jotka vaikeuttavat sitä ymmärtämistä. Eli kaikki, jotka luette pääomaa nyt, 55 Suomessa. Tässä on yhteistä kaikki pääomapiirtopiirit ja muut. Meillä on sellainen hanke kollektiivisesti työstetään hieman epäakateemiseen tapaan. Juuri, juuri ne, jotka lukee pääomaa ensimmäistä kertaa, olisi tässä arvokkaita tunnistaa Okei, ja tuota, ihan täsmennyksenä, niin tämä julkaisu siis ei ole louhivuoden käännös, vaan tämä on sen päälle rakentuneiden useamman käännöksen pohjalta tehty versio ja, ja todella tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tämä Jyllin ryömä leheen. ja mun teesini oli se, päätellä myös tekstistä, että, että leheen ja ryömä tunsivat Jyllinin käännöksen, jos sen tunsi kerran runoilija Arvo Turpia vuonna 1937 Suomessa. Niin, <clears throat> niin, mutta tämä on oma historia seminaarissa aina Joo, saa kuinka humoria näistä. Joo. Lyhyesti saa. Joo, mun Antti Kormi, tuota 20 vuotta sitten opiskelin puolitoista vuotta sitten Washingtoniin yliopistossa marxismi, leninismi, marxismi, leninismi, stalinismi ja sitten menin Brysseliin ja siellä oli esitelmäpiteenä Suomen pääjohtajan ministeri ja läsnäolijana, tota, mikä niin, yleensä oli korkea Brysselin herroja, niin sitten kun se ministeri ja pääjohtaja erikseen tiesi niin, niin niin, niin, niin, etsimään, niin se on molemmat, että, että mua pelottaa, että nyt tässä ottaa äitille, että, että ne tuijottaa mua, että meni lämpöä sousun muille. Hyvä. Äh, niin, hyvä. ystävät, tästä absoluuttisesta lisäarvosta, niin eikö se ollut sillä tavalla, että Marx puhui tästä absoluuttisesta, ei absoluuttisesta lisäarvosta, vaan absoluuttisesta kuristumisesta, niin Markshan puhui kuristumisesta, mutta hän sanoi, että se on yksi tendenssi, eli yksi laki, ja sitten kansantaloudessa yhteiskunnassa toimii toisia lakeja, on luokkataistelulaki, jotka toimivat tätä tendenssiä vastaan, ja ei edes omana aikanaan Marx pitänyt niin kuin absoluuttina sitä, että sitä kuristumista välttämättä tapahtuu. Se tapahtuu vain ajoittain, ja niin kuin esitelmät totesivat, niin tällä hetkellä sitä varmasti tapahtuu ainakin jossain määrin tätä absoluuttista kuristumista, mutta ei se Marksinkaan mukaan yleinen laki. Sen niin, Minä haluaisin kiittää tästä Sui Samanien ja Reis Näräjästä, koska se vasta suurin piirtein sitä, mitä minä olen toivonut, että tuota Marksin, Marksin tutkimuksessa ja Marksin käytössä niin siis, sitä pitäisi tutkia ensin se, ketä vastustetaan ja ketä vastaan niin määrästä se. Et silloin päästään niin kuin paljon pitemmälle. Ja ne on ihan käytännön kysymyksiä. Ne kuuluu tähän samaan sarjaan kysymykseen terveyskasvatuksesta. Ja tässä teidän tutkimuksessa ilmeisesti tulee vahvasti näkyviin tämä siis eettinen puoli. Siis että siis on takana ihmiskäsitys. Ja puhuttiin myös inhimillisyydestä ja kärsivyydestä ja kärsivällisyydestä niin Molemmat ne sisältävät hyvin vahvasti ihmiskäsityksiä. Ja se tulee sitten tässä homoekonomiksen käsitteessä Se on se. Mutta kiinnittävät kiinnittäneet niissä tutkimuksissa huomiota Suomessa nykyään erittäin yleisesti käytetään ideologisessa merkityksessä sanana osaaminen. Kaikilta ihmisiltä vaaditaan koulumaan, niin me pitää kaikenlaisia osaamisen hengessä. Ihmisten pitää järjestelmäanalyyttisesti tutkimaan tämä hoitoa, niin sieltä pinnan alta tutkittiin niitä työntekijöistä viisi, filippiiniläisten työntekijöistä viisi, joka on ihan hyvä asia. Kannattaa lähteä analysoimaan koko sitä hoivan asemaa tässä yhteiskunnan instituutioiden joukossa. Katso, että mistä se lopulta on peräisin se lisäarvo, joita nämä hoivaliikkeet riistävät niitä työntekijöitä ja kiikuttavat rahat veroparatiisiin. Ja se on haastava järjestelmä analyysi, jos pitää olla henkilöinen lähtökohta, ei maksa. Tarkoittaa sitä, että ristiriidat ovat yhteiskunnassa aina ja pysyvästi. Okei, eli tuota, Vesa voi aloittaa Hegelin ristiriidat ja muut. Mä aloitan kysymyksiä, mitä lakisääteisessä työn tuottavuudesta. Tätä mun mielestä kannattaisi pitää mielessä se, mitä Wenks sanoi, että kapitalismin aloissa ainoastaan sellainen työ on tuottavaa, joka tuottaa pääomalle lisäarvoa. Tätä ainoa lisäarvoa tuottava työ on tuottava. Samalla 様の先生生の方と、あの、先生に接して、よく生徒様にパレスにされたんだから、あなたの方が2人でやるから、そこで、それくらい生徒にしたら、ね、あ、あると言われてて、今度は2人でやるから、それがとったら、それがとったら、まあ、また、さあ、あれは、また、まあ、なんか、また、とったら、また、また、それは、よく生徒、よく生徒って考える。まあ、そうだったらないと、食べたりして、食うって言って、 Arvoilut huononee, arvoilut huononee. Lumattavat, arvoilut lumattavat. Vanhukset lähtevät vuorolla hoidon puutteeseen. Mutta kesä rikospalveluita on nyt tullut tuottavia, tuottavia, että ne tuottavat lisärajoaa. Kannattaa ruveta tutkituttamaan, joka kaikkea, että tutkituttaminen lisää tehokkuutta. Pitää paikkaansa. Yksityttämisen aikatuksen no, ei ole muuta kuin tuoda pääomatuksen piiriin sellaisia alueita, mitä, mitä siinä ei vielä ole alueita. Tietysti monessa tapauksessa yksityttäminen johtaa, johtaa tehokkaampaan, tehokkaampaan ja sujumpaan tehokkuuteen, mutta se ei ole aikatuksen. capacidad intelectual, la política. Kiitoksia. Mä muistutan, että jos ei joku nyt tullut kirjoittaneeksi nimeä tänne listaan ja haluaa tätä aineistoa siinä muodossa, kun sitä sitten tulee julki, niin, niin tota, laittakaa se lista. Ilmeisesti tämä puoli täyttynyt kahteen kertaan ja tämä puoli jäi vaille, mutta tuota, ei vielä niin me toimitetaan tietoa, että missä on julkaistu ja, ja miten näitä puheenvuoroja ja muita. Ja nyt tota, pidetään luvattu tauko ja aloitetaan 20 vaatimusta.